Okay, guys. Wait lang, wait lang, wait lang. Upo na muna, upo na lahat. Upo na lahat, upo na lahat. <laughs> Wait lang, wala pa, wala pa. Dali na, seryoso na, seryoso. Um, tapos na yung ating... Nag-record na ako. 3, 2, 1, go. Huh? Oh, tapos na, tapos na. Tutuhan! Tapos na, tutuhan natin. Yun bala kayo dyan. Bali, Una, nakaupo na kami lahat. mayor dito ay nang kandidato para sabihin ng mga katoporma. Sino ang una? Ay, sige. Eh, ay, sorry. So, o, oh, yung una na. Muna na iba. Ah, go, go, go. Oh, siya. Oh, ano na, dalawa. Huh? Oh, tapos na, tapos na, tapos na. Tapos na, oh, tapos na, tapos na, tapos na. Kaya, kaya. Ulis, upo, ulis, ulis. Oh, yung una na. Muna na iba. Oh, easy yan. Ano na, galaw-galaw. Akyat, akyat dito, akyat dito. Di ba, Bob, ano ka? Una-una. Lakas kasi yung table! Oy. Dali, nyo na. Dali, dali. Kita na. Hello sa inyong lahat. Ako po ay itatakbo bilang mayor. At ang mga plano ko dito sa Crafter PH ay papagandahin ko ang shopping district at bababaan ko ang mga taxes at bo, la, tataasan ko ang sweldo ng mga kapulisan at magbibigay akong ayuda. One diamond per tao, every day. Yun lang. Magkano, magkano, magkano? Oh, next. Ako na. Next, next, next. Ina, mahina, mahina. So, <laughs> So, ako nga pala si Natus, no? Tatakbo bilang mayor ng syudad na to, no? So, ang una-una kong gagawin is, alam bo, bakala kayo. Ako, ang gagawin ko dito sa server is papagandahin ko pa to lalo. Kada month is meron kayong ayuda sa akin. Ilan ba ang ayuda? Ilan? Basta, ako na bahala. Anong way? So, barik, joke lang. Ako nang bahala sa inyo. Kada month, bibigyan ko kayo merong chest sa pintuan nyo araw-araw. Ay, araw-araw. Kada month, no? So, ayun lang. Ayun lang masasabi ko. So, bababa na ako, no? Bababa na ako. Ano, bababa na. Dito ka. Wala. Dito. Banjo. Banjo, asan ka na? Banjo. Siya ang nagsasabi mo sa'yo. Banjo, ako doon. Akit naman, Jo. Akit na. Hey, chat mo lang, chat mo lang. Okay lang yan. Sige, sige. Kapag ah, wala, wala mo na chat. Chat mo lang. Chat mo, chat mo. Sige. Chat mo. Chat mo lang. Ganyo. Maganda. Ah, magandang haon. Wow. Haon. Lahat. Gam, umupo ka, Gam. <laughs> Haon sa inyong laha. Hapon. Ang iyong iboboto, bobo. Bobobobo. Oh, wow. translator, syempre aking papanatiliin ang kapayapaan. Wow, sana all. At kaayusan sa server na ito. Kota na daw yan. Tapos? Nangyaring S-words. Anong S-words? Magliligo na! sa aking pamuno. Ah, sige. S-word. Anong Stop. Stop. May scam daw siya, mga scam daw siya oh. Play the scammer, play the scammer. O oh, di ba? Yan mo, kaya pala scam. Slay, Slay. Okay. pala si Wala na daw, hindi na daw tatakbo si Gam. What? What? Uy, toto ka ba? Ah, hindi natatakbo. Oh, ikaw ba? Tatakbo daw siya. Oh, game na lalabas ng balota. Ay, yun na. Sino wala na lang. Okay, maraming salamat sa mga nagsalita. Mga mayors. Um, excuse me, sir? No! Ang lit-lit ko eh! Sir, please! Baba po, ah. baba, baba. Baba po, baba, baba, baba po, baba, baba doon. Baba, baba ngayon ah. na. Baba, baba, baba. Baba doon, baba doon, baba doon. Okay, magsalita na, magsalita na, magsalita. Kaibigan, kaibigan, please. Katahimikan, katahimikan. Katahimikan, katahimikan. Dali, magsasalita okay, na. Okay, narinig natin. Yes. Worse. <laughs> Dali. Okay, guys narinig nyo ang mga plataforma <laughs> ng ating mga dapat ngayon. So ito ang mga bumoto. Level na. oh, oo, oo. Sa loob ng dalawang linggo. Oy, dalawang linggo? Ano yung ginagawa nyo dyan? nasa taas ko, nagtatago. Okay, mula sa limang kandidato, as wala, din na ako si Kuya. Ah, Unahin natin, si Kuya Sian. Ang bumoto sa kanya ay... Ilan? Ano ba yung drum? Ilan, ilan. Ilan drum? Ilan. Kaya bumoto si Sian. Isa. Isa. Isa. Isa lang. Sunod. Si Kuya. Kuya. Zero. Oh. Zero. Zero. Mahina. Kuya Banjo. Mahinang nila. Banjo. Dalawa. Dalawa. Oh, dalawa. Mahinang nila lang. na pagod. Kasi <laughs> ano pagod na kalagay doon. ilan kaya? Ilan? ilan kaya? Ilan? Ilan, ilan, ilan. ilan. Lima. Oh, wow, lima! Paris! So, yeah, excuse me. Excuse Aray me. Ko. Ah, excuse me, sir. And congratulations! Ah, <laughs> welcome, our... Oh, huwag niyo ako patayin. Our new mayor. Huwag niyo ako patayin. Kala niyo. Congratulations! Oh! siya! Congratulations! Lang, wait lang, hindi pa pala ako nakaan. So, mag-isa lang sasabihin ko. Hindi kayo nabigo. Hindi kayo mabibigo dahil ako ang binoto niyo. Umalis ka nga dyan. <laughs> so, ang masabi ko lang is papanatiliin kong maganda ang ating server, malinis, at walang walang scammer na mangyayari dito. Scaman pala. No? So, nandito yung scammer dito ito. <laughs> oh eh. my, ba't dito yan eh? Hindi ko rin alam eh. Dapat nasa kadakrap yan, di ba? So, so yun ang masasabi ko. Yun lang. Salamat sa lahat ng bumoto at salamat sa lahat ng pumunta. Yung mga natalo, bawi na lang kayo next election. Bye-bye. Peace out. Ah, 'yun. Bali, natapos na ang isang isang election na naman dito sa ating server sa Corruptor PH. So, hanggang dito na lang. Tingnan natin kung anong magiging gagawin ni Mayor Nay na ngayon ay hindi ko na alam kung nasaan. So, yun. Ano oh my gosh, ano yun? Anong nangyayari dito? Sulay <gasps> muna tayo para makapag-exit tayo ng video. Ayan. So, thank you for watching guys. So, natapos na naman ang ating election. At ah, bali, puputulin ko na to. Hmm. Um, um, <laughs> so, yan. Thank you for watching. Bye-bye!